жоғары деңгейде өткен кездесулердің шытырманы саммит басталғанға дейін де өте өткір болды ресей президенті балиге келе ме джо байден мен си цзиньпиннің көптен күткен жеке кездесуі бола ма деген сұрақтар көптеген саясаткерлерді мазалады индонезияда жиналған үлкен жиырмалық украинадағы соғысқа тайваньға оңтүстік қытай теңізіне әлемдегі пандемияға азиядағы энергетикалық және азық-түлік дағдарысына қатысты мәселелерді қозғап бірлескен декларация қабылдады ақыр соңында саммитке келуден бас тартқан владимир путин өз үндеуін онлайн-форматта да жарияламады оған ресей атынан сыртқы істер министрі сергей лавров қатысты украина үлкен жиырмалықтың қатарына кірмесе де владимир зеленский екі ел арасындағы қақтығыстарға қатысты ұстанымын білдіруге және соғысты тоқтату үшін өзінің іс-қимыл жоспарын ұсынуға мүмкіндік алып онлайн-баяндама жасады джо байден мен си цзиньпиннің үш сағатқа созылған жеке кездесуінде ресей мен украинаға қатысты мәселелер талқыланды си цзиньпин байденге бейбітшілік пен жаһандық тұрақтылыққа сенімділік әкелу үшін барлық елдермен тығыз жұмыс істеу қажеттілігі туралы айтты өз кезегінде байден стратегиялық екіжақты мәселелер бойынша адал келіссөз жүргізуге өңірлік және жаһандық ахуалды талқылауға дайын екенін атап өтті саммит аясында байден түркия президентімен де кездесті ол режеп тайып ердоғанға ресей мен украина арасындағы астық дәлізіндегі мәселені шешуге және кеме қатынасын қалпына келтіруге күш салғаны үшін алғыс айтты кездесу барысында екі ел арасындағы қатынастар сауда және қауіпсіздік мәселелері талқыланды айта кетсек он бесінші қарашада польша шығысына әскери зымыран құлап екі адам көз жұмды польша ақпарат құралдарында жарияланған бұл хабарға үлкен жиырмалықта назар аударды саммитте қабылданған декларацияда барлығына қолайлы сауда және инвестициялық ортаны құру үшін бірыңғай ережелер қабылданатыны көрсетілген саммиттің соңғы сессиясы аяқталғаннан кейін индонезия президенті джоко видодо үндістан премьер-министрі нарендра модиге төрағалық ету құқығын берді осылайша бірінші желтоқсаннан бастап үндістан үлкен жиырмалық эстафетасын қабылдайды